pengetan ambal warso kang putra putri na ayu zahira awaluna bahiroh muga muga putra putri sokoro mas pikir sekalian wayah nyanyi pun bapak sumono jumbo lan maujud kekudangan ini romo ibu nindu karena Mas Imam mikrofonnya digiring ngalor nderek mangayu bagion dok ing babakan nopo yung sedianing gati ing bengi gindo sopo yung roko mas widodo wasya geng diri sama gati sedihana wong rido belajar Ranata Cara yang ngono kuwi. Asung panjang kuyung dana swara nduk. Ngono ya iya. Heeh. Ngaturke apa yung? Wis digegem kok tanpa catetan tanpa tulisan. Wis ngelontok ya yung heeh. Neng ya kudu dibiyawarake nduk dadi pirsa sing arep nderekake Napa Pak Mani? Oh, pepeling. Pepeling mawon. Pepeling niku wajib kedah jangkep kalian bawanipun dandang gula laras lintru. Monggo dipun laras. Ibu-ibu gingaten ingkang miringaken swanten menika Roko Mas Widodo. Iku gek blandeng lho Mas Widodo. <laughs> Sik aja aja wis langsung dipun aturaken. Wiwit bengi iki terus kono kono kono kono monggo Ih, matur nuwun Mas Harto wektalipun. Tintingi wani. Ngang. Ah, Wasitati saking prawinase Nek kulino manek dhuwur iki kok suarane kok ya beda ya, Nduk. Bening. Soale hawa murni sing diagem. <laughs> Jurusan pernapasan. pernapasan. Jan tenan. Ngeling ngono wong urip ing donya. ibarat mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakar tikang luhur ngedoh kentum mindak mungkar yakti hurip manggyo tentrem lahir batin bejon dunyo akhirat Papeling dong. Samapto yung. gae agomo limang wektu kutu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjalan doke tindak mungkar Maghrib lan isa jangkepe Prayogane ditambah sholat sunahe Sembrono iku perintah agama ayo elingono dadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwar di elengke bos wancine padha nindakake azan wos kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat yakti cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Ketindak mungkar maghrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunae josembrono iku perintah agama niki. Gantosan. Yeah, tenan kok nduk bengi iki awake dhewe melu bungah lan nderek syukur sepisan penjenengane Bapak Sumono pinaringan sehat walafiat kapindo Roko Mas Fikri sekalian Mbak Irfa Ugo. ngenengake adicara pengetan ambal warso kang putra putri ayu Zahira Awaluna Bahiroh Muga-muga putra putri Sokoro Mas Fikri sekalian Wayah Ini pun Bapak Sumono Jumbuh Lan maujud kekudangan Romo ibu nindu bisa dadi titah kang amin amin ya rabbal alamin yen kelingan lumaku bareng karo Bapak Sumono kuwi wis aduh banget kok nduk setahun kepungkur penjenengane lumebing mangsa purna tugas terus neng aku ki ya ajak-ajak ki Mas karek golek senengi, golek gawean sing enteng. Unggih oh, cocok niku ya ngono lho. Lah ngendikan golek gawean sing enteng kok malah sik jam nemu wis budal ngusungi damen ayo. Ora jumbo <laughs> karo sing dingendikake. Mulane terus istirahat sawetara. Alhamdulillah saiki wis boleh sehat kaya wingi uni. kurang sidik kurang apa nih yung si rodo alon nih nek tindak barang si rodo alon kapan-kapan go jak gue nih pak no barang ngono rak tinggal tinggal so cepet insya Allah ngono Mas Widodo wis ngaturake nduk diteruske sapa yung iki ana Mas Wianto Mas Imam ya urung biasanya ini jodi pleroi ada <laughs> perahu layar suwe radi atur oh kempling ya ini kita jadi ini kan dok biaya yom masih mam wo juk kempling neng aku tadi <laughs> jadi yo karena PJ ini di lumantara ke mitra, kinasi <laughs> ngono kuwi wis tak tegi kok strategi unjuk kebolehan moga masih Imam lah itu di se. Gue diambali mana? Mas Widodo nih kenapa marah ini? monggo niki kempling kenapa perahu layar sak pleroi monggo gih kempling Monggo, nggih. Kempling terus. Nggih. Mboten enten bawane niki kempling niku. Bubrah mengki lek dikempel di. Nah nggih. Eh, Rondo kempling. Monggo cedak sing kempling. Monggo. الأقصى Salat lima ora kena kanggo sembranan Limang wektu ayo padha dilakoni Amri kita hantarida sinambi puji-pujian ing pamri salat jamaah ra ketinggalan <laughs> ya ora apa apa maneh Mas? Prone Mas, ben rame Mas. Nggih, kaya sampean jaipong nih Mas. konco pondong ngeling onong dawuh dawuh eh, kang mau kelem nyontok fratella

ni setya budya pangeksat rong memang waktu tila Widodo, monggo Mas. Mas Bonari ngesake napa? Lah <laughs> kawan. Ha ngantuk kok. ayo podo dilakoni kanthi senajan abot sawetara sangu neng akhirat pintu las rekaat rino wengi ojo kendat yen jejak solate bakal rubuh agar السلام دائمة بالدوام Padang bulan بعدان بولان بعدان كيارنا رم بولان سيناوي ناوي Ojo turun Kene tak ceritane Panggo se poko sore Kene tak ceritane Kanggo se poko sore Allahumma Shalom اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه يا رب يا Ya Rabbi Ya Rabbi يا ربي صلي وسلم تنبان تنبان ملاتي تنبان نن بينجر كالي كمان تنبان ملاتي تنبان نن بينجر كالي أيو كنجو سنسرق بناتي كنجو سانو بيسو ربي يا ربي يا ربي صل وسلم يا رسول الله سلام Murari pun Bapak Sumono SH sekeluarga panjenenganipun Bapak Fikri sekeluarga yang kala hormati mekaten agenipun minangkani hajatipun panjenengan sekeluarga Sedoyo sedaya hajatipun panjenengan tansah dipun paringa ridho saking Rasul dalam Allah Subhanahu wa taala wonten kirang saha ibun, kula mewakili saking kru salawat khotaman Nabi Sabil Huda Karang Lugidul Jambon Ponorogo wonten kirang saha langkungipun agung yang pangamutan ingkang sak agung ibun. akhir kalam wabilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi O albarocado